Latvijā drosmīgākie Baltijas piloti un seksīgākās meitenes ielūdz uz Monster Energy Superkaus. CZS lielās balvas izcīņu motokrosā. Mūsu draugi CZS Latvijas, Bosch, Vurt, apsaimniekošanas apvienība, Rujens Saldējums, Storent, Valvolinēļas, VAS TV24, 8. jūnijā Saķu salā. Sākam 12. Vairāk info superkaus.lv!